Saluton al ciui, jen Dr. Orochio, kai ci semaine mi estas en Rigo, la chef urbo de Latvio. estas en Rigo por la Europa Congreso de Planeta Scienzo, uh, eh, kiu okazas ciu jare uh, eh, ciu en diversaj lokoj. Uh, do tiu yaro ĝi okazas en Rigo, sed venontjare ĝi okazos en Berlino, Germanujo, kaj en 2019 ĝi okazos en Genevo, en Svislando. Do kiel uh, kutime en sciencaj uh, kongresoj, la parto prenanto i venas por presenti i sian laboron por uh, eh, interchangi ideo kai por uh, eh, comenci uh, eh, kun uh, kai tiel plu por presenti uh, sian laboron la la congresso estas dividita en diversa i sekcioj uh, pri diversa i objektoj uh, kai pri diversa i teknikoj Do, eh kiel tio funkcias? Eh fakte la parto i povas sendi eh resumon de sian laboron eh sur la retejo de la kongreso. Kaj poste eh, do i povas je tiu momento i povas elekti en kiu sekcio ili volas prezenti eh sian laboron. Kaj poste la organizantoj eh povas eh elekti quiu resumo iros en uh, eh, quiu uh, eh, sorto de presentado uh, eh, e kai chu la resumo taugas en la uh, electita sectio. estas du sortoi de presentadoi la uno estas la uh, tradicia uh, prelego uh, dauras proximume dec quin minutoi uh, temas pri dec du minutoi de uh, eh, presentado cae tri minutoi por la demandoi de la publico, sed estas ancau uh, eh, affiche sesioi, uh, ciam uh, povas presenti uh, siain rezultoin uh, usante uh, granda papera anulo uh, affiche. Cutime la affiche sesio estas ancau uh, ocaso por uh, discuti cae uh, uh, eble comenci uh, laboradon. laborado. Ci iare uh, mi mem havis uh, prelegon, uh, ci matene, facte, uh, do mi presenzis mian laboron uh, pri la modeloi de exersum sistemai planetoi, uh, sed uh, mi ancau havas du studentoi uh, ciui presentos uh, sia in lab sian laboron uh, dum la affiscio, uh, affiscio de uh, Civespere. Ay yen bona notizia con la annonzo de la ven de la proxima internazia con conferenzo pri Venuso che o caso sen ok en Japanuyo bonege Do tie vi havas la plej grava in pezonoin eh, de homoi che estas cafo au citie teo electro por la computiloi kai ankau bifio do uno el la interesa aferoi en tiu ci congreso char temas pri planedo scienzo la chambroi havas la nomo de planedoi ki vi povas eble vidi tie do ni havas chambro jupitero saturno uh, uranus urano neptuno marso mercuro venuso ki vi povas imagi sed sed fakte la la la stranga afero estas ke la la prelego i pri Venuso ne ci amo casas en la chambro Venuso. Uh, la plimulto de la prerego i pri Venuso okazis en la uh, Jupitera chambro do povas esti io mete confusa quel foia. Por tiui kiui estas sur eh, Twittero, vi povas fakte facte retrovi la pepoin pri la congresso se vi serĉas por la la eti etikedo e 2017 kaj la afiŝo diras vi ne povas cloni vi mem ne ancora, sed vi povas sekvi multa in eh, in samtempe Ca yes tio estas la europlanet estas la la organizanto de la de la congreso do vi povas trovi pli in informo in eh, kun tiu etikedo sur uh, eh, socia retoi kai tie ni havas ankaŭ interesan presentado de uh, partoi de sondiloi kai partoi de eh, mesuriloi en uh, sondiloi exemple tie ni havas um, spectrometro de uh, eh, QSTs estis uh, estas la la la kopio de spectrometro QSTs estis en um, marsa sondilo rusa marsa sondilo kai tie ni havas um, memoro computila memoro kiu uh, estis en la sondilo uh, Philae kiu surteriĝis sur la kometo uh, eh, sesdek sep po kai anka uh, eh, mesurilo de uh, filae uh, kai tieni havas uh, uh, sondilo por uh, particlo kai elektronoi kiu estis en la kiu estas kopio de uh, la instrumento kiu estis en la smart one misio kiu iris uh, eh, cerka la luno kaj tio estas fakte smart one Tie ni havas mezuriloj kiuj estas uzataj en diversaj uh, spacaj sondiloj por uh, mezuri la premo kaj la uh, malsekeco de la de planedaj atmosferoj. Do ekzemple vi havas partoi de uh, sondiloj kiel Mars Polar Lenda, Mars Phoenix, Beagle 2, kiu estis uh, Europa sondilo kiu bedaŭrinde um, surterrigis sed neniam respondis uh, al tero uh, kai tie yes tie ni havas uh, parton kiu estis uzata en uh, la la roboto curiosity kiu nun estas sur la surfaco de marso kai tie vi havas partojn de la sondilo uh, Schiaparelli kiu devis surterigi sul la surfaco de marso en 2016 sed kiu bedaurinde uh, uh, crashes sur la surfazo kai falis de plurai plurai uh, kilometroi kai uh, eh, just explodis kai ti vi havas aliae alia i partoj kiu estas uzataj por uh, eh, uh, eh, venonta misioj uh, de lanchota lanchota en, en 2012 uh, maldekstre ni havas mars 2020 kiu estas uh, usona misio kai dextren exomas kiu estas uh, europa sondo sondilo Alia intereso de scienza e congresso è la sen costa Hmm... Do la congresso sta presca finita por mi. um, do mi donu nu quel che prigi. Eh, fakte ĝi estis tre bona por mi eh, iomete uh, uh, eh, laciga ĉar ni marŝas tutan tagon ni sidas kaj staras multe apud la fiŝoj kaj tiel plu do povas esti tre uh, laciga sed uh, estis ege interesa ĉar uh, fakte mi havis uh, multajn uh, interesajn diskutojn uh, kun aliaj sciencistoj pri uh, komunaj temoj Uh, exemple mi just havis ci matene vere interesa discuto cun japana e Uh, pri uh, interesa i observo i qui in faris de la plendo venuso uh, mi ancau havis uh, tre interesan discuto in cun uh, homo quo faras mesuro in de la polarizado de la lumo uh, reflectita per uh, eh, glacia i surfasoi quelti tiu quo in oni trovas en uh, sur um, encelado kai uh, europa la satellite de Saturno kai uh, Jupiter uh, mi u vere interessigi pri kai prelego i pri uh, Titano uh, char uh, Titano havas Eh, dican netravideblan uh, atmosferon uh, cause de la la particlo e la aerosolo i qui trovigges en en g Uh, kai mi discutis kun amikino kai ci volas fari uh, observoin de titano kun polarizado usante unu el la plei granda i telescopoi en la mondo uh, kai charmi jam havas da sperto pri Eh, polarizado si estas interesata por uh, eh, include min en tiu projekto do tio estas vere interesa kaj mi anka vidis vere interesan prelegon pri uh, eh, uh, mezuro in farita ide Uh, la sondilo Venus Express do la sondilo kiu uh, estis en orbito ĉirkaŭ Venuso kaj tiu sondilo havis spektrometron qui studis chef venus ou c'est alia uh, celoi kai exemple unu el tiui uh, ne venus ai celoi estis la terra mem do ili uh, directis la mem spectrometron uh, al la terra sed facte la terra estis ege fora do vi nur vidas kun malgranda uh, resoluzio la terra che nur kelkai uh, pixeloi Eh, sed tamen vi ancora povas uh, eh, el tiri in in pri la cun meto de uh, la de la atmosfero kai la surfazzo de la tero uh, facte vi povas trovi chu la tero havas uh, nuboin chu ci havas uh, kiestas la oceano e la la arbaro e kai cel plu depende de chi ambio se va la terra on kai chi un flanco gi presentas al satellito uh, eh, do tio se vere interessa che in fact edge chi vi vidas la terra nur che unu punto vi ancora o povas uh, trovi in forma in pri la cun metodo de la planeta do tio se vere interessa por uh, eh, exterso in sistema i planeta kai fakte tio estas la sorto de modelo i kiu mi volas fari ĉar ni ni, ni ne havas tutan uh, eh, in de la planedo tero de la tero en polarizado uh, ni en mia teamo ni havas ideo en pritio uh, eh, sed fakte ni povus uh, fari simuladon de tiu polarizado de la terro cun computilo ni tipo stimuli tion kai do tiu i mezuro i kai simulo kiu mi vidis en la prelego eh esas fakte vere eh, interesa i kai mi povus preni kel eh, kai kel eh, kai interesa in ideo in ehm el tiu prelego do mi finos la filmeton tie mi esperas ke vi shatis gin kai ke vi Eh, havis uh, eh, interesa informo pri eh, kiel funkcias kongreso en plane de scienco kai mi lasos vin tie kai se vi ŝatis tiun filmeton bon volu uh, diskonigi ĝin uh, ŝati kiel kutime se vi ne volas manki la sekvontajn filmeton bon bonvolu aboni la kanalon Dankon, ĝis!